sikoyo nani ngai nayeba bula mouvement na bino mpo ti lelo ekomaka ekanga mapata boye bula wana kuna bouta bo nango wapi euta wapi uh, bul bul ebanda na wana matete donc mpo mpena matete oni britannique bana matete Bana Donc, matete euh, boza tovandaki wapi? aha, Mm. tovandi nabi te ah, par rapport à par rapport nde baloba matete kuluna matete moyibi matete pena commune mwa bien te Bon, nabi te nasangisa bayaya tokutana tosangana tobeta nzembo mpo na matete ere tokutani mpe na bayaya zozo mpe azalaki deja kokanga deja na koi na ye omoni kaka par rapport a ye na secteur na ye akangi deja grand rapere bakote wana donc bato babangaka ye nga mpe na kotango ko- wapi? kote na nga nasala uh, na ngufu bateke omona wana tuka matete kaka donc matete kaka wana nyonso kaka matete eh ouais ouais na comprendre tokutana ma ma idéologie ebimi bangi tosala nzembo euh, après tozwa bendi boule keno ah par rapport nzembo moko kaka te mais vision ekende mwa loin par rapport tosala yango groupe tokutana na producteur na biso mani loko napesi ye basalam aza mpe connecte mm. ayoloba te ah résidence bantu wana yango bien mais ya komo mo boye epesa mpena makambo ti mosika te ya mpena limité ah ouais. ayo baptise groupe ayo baptise groupe na nkombo ya mpr Musique populaire de la revolution heure apesi indusa totala na zozo toyebi oui en tout cas ya kombo mo ya grand ya kombo ya grand toye kondima yango tovandisi yango nde ti bulo bulo ti masolo epesi nde epesami yango donc impere ebotami oyo babengi mouvement et musique Popi, populaire de la eh, musique révolution. populaire pour la révolution oyebi ke Yango. bula yango mpena eutaki mpa bancetre mpo ekomi mpe populaire nyonso ya nzela ekomi populaire bosiko na bia succès wana ntango Mm. bozwi succès mpo ngai na- ngai na découvraki bino naza na badollar nzembo ya liboso po nayeba groupe mpr eza naza na ba dollars namona ba djo moko boye oh on dirait na Brésil hmm? namoni vena dongi on dirait na Brésil on dirait les années 70 kuya dollar ezosimba partout sera alingi se lisolola so na che veste na nga koto malete yango oyo mbongo ezopetola yango oyo mbula dollar bakofela dije bwa kongo komela en tout cas na dekouvraki bino na nzembo wana naza na badola epuis nalelaki susu kote vestimentaire look na bino philosophie okay. na ngai nayeba mm. ndenge nini bosala eh, image wana image oyo ya, ya bino ya impere ya kosangisa yango na look na bino ya kolatela bino boza na kin mais bo, boza na avance ya mode baide wana bainspiration wana bozwi yango ndenge nini na moto inspire bino bobalisa look na bino wana eza te mpo tomonani lelo nde nde biso tokolobake tomoni yo lelo toyebi yo déjà depuis kala rocking roll tout ça tout ça oamutayokusa c'est-à-dire souci ya mpere ezalaki nini ezalaki kozwa epoke ya kala na lelo ebalana soki omoni ata na ndenge ya bilamba balamba dezonga babiloko ebele ezonga eza babiloko ya dekele ya kala na luki Eaka mutu moko a cree plan aye na moni eloko n'a sika mutu moko touche à sika mais eza ba babiloko tout de ezala zala donc na boule na biso ezalaki que tozwa generation ya kala na ya lelo ebalana souci na biso yango wana après après eza travail équipe mobimba mutu ya mutu ayaka na na idée na réalisateur na biso mani euh, junior nzolo mani lokola lokola producteur ya ya mpr et tout et tout na biso tu nzinga kupo polique et tout ça dit ya travail moto vanda na to vanda autour à table tenga na ene na idée o oh, ba idée muninga ko zana na chemise mais na mbati te ko ali na mbati ko ba idée ya ngani na ngana suki na mbati so ina basket mon ça dit ba ba bloko to mona na na na ba clip un peu ya travail d'équipe ya ko loba que non clip wana ko sala ma ezalaki euh ezalaki inspiration uta chez motu moko to nini te ba idee nyonso ya ba clip mingi mingi moto ayaka na ba idee ya eh, ezala mani mani nde ayaka na ba idee non eh, eza ndenge nini nazwi buku naza na eloko boye boye boye biso soki na nsima ba idee naye tobimbisi yango eza mopanzi ya ba clip quoi c'est-à-dire elateli na biso accoutrement na makambo tu mingi mingi moto ayaka na ba idee eza mani mais ya travail d'équipe souci ya mpr eza esangisa génération carine ya lelo esala moko siko e, e, eloko siko na ngai natuna bino susu banzembo na bino nde bokompozelaka yango epouta boya bajeune mais banzembo na bino plus ezomonaka eza souci ya bajeune oyo baa na souci ya mboka eke liboso baa na souci ya population baza nostalgique parce que quand je parle de nostalgique euh, motu to ayebi ke makambo ya kala so bato bato ya kala bao bule oka oh, kala eyalaki bien kala tozalaka eh. boye mais siko bajeune ebele bana kuluna surtout bino bana matete normalement efale bozala bapomba babetaka bato mais on dirait bolati susi moko boye epuis boke kundola luki ya kala donc on dirait bajeune moko basala makambo ya bato ya kala Alors biso tovandaki totali tokoya na nini mpo to revolutionner et puis soki olandeli mpe bien par rapport ya masolo mwa ke non ya masolo oyo bato bavivaka chaque jour ebele oyo uh, bamisusu ba wela kokende ba kote kuna ke non te mama pesa nga parce que awa na kini ezala ezala ezala ya mo mwa bongo mwana mutu ke non il faut loba kaka betise moko boye po nzembo esala succès po ezo futa siko bino musique bo beti wana yango na bakisa mwa question hein omoni bobangaki te ke musique bozo beta efutaka vraiment te nakopesa exemple ya yaya moko boye Jean Goubal ayembaka ba nzembo moko philosophique mingi mais batu bamonaka neti aah wana ba posomba ba car a danger po ya ba paris ezala pasi bobangaki te hein yonde kote eloko na yolinga na tuna pena yango wana bosigner ba musique yo nini motivation wana hmm, après chez biso toloba eh, Eloko moko oyo euta na motema ekenda na motema. Souci na biso ezalaki koyeba soki eloko moko eza biso te, que neti tomimona te tobandi oyemba mama pesa nga. Eza na mambo ebele tomona yango na ba quartier na biso, na ba commune na biso oyo ezalaka que artiste soit alingi abima omoni azwa non non ego na ye alati non il faut nga nayemba nzembo na nga ndenge na nga mambo na nga esimbela ngai soki na voyage na voyage soki vie na ngai osimba esimba mais oyo tosalama na nsima etali ete biso vision na biso yango wana te moto asali ndombolo eza mpo moto abina ndombolo bato babina biso tobulenga na nsima ndombolo mpe tokozala mpe na message mwa bien yolekisa na nsima ndombolo nde oyoka nzembo moko asemeki to malembe oyoka mpe na seben basolo eza na kati banini nini na kati me na kati ya nzembo wana osaki obina message oleka mbala boni babe mosemeki Ah, lobela ye français ba dollar et tout na boule na biso pena nini yango wana likambo ya risque mbongo eza na suka te mbongo eza na suka te déjà komona na biso boni mpe soza eza mpiaka to eza mbongo bozomona deya boliaka bien en plus euh, en plus Tolingaka kobeta masolo oyo kinois a se retrouva na kati donc congolais a se retrouva na kati histoire na ye eza na kati ya lisolo tozobeta parce que eza masolo oyo tovivaka oyo tomonaka eza vie oyo tomonaka chaque jour lokola olobi bolinga kobeta masolo oyo congolais avivaka boye kosala carton na mbala boni bakobenga yo semeki oyo wana mpenza nakoyebisa bino eningisaki poto mbala boni bakobenga yo semeki ngai naloba na vision koto mutu mutu mutu to ayebi nzembo wana kutu meme bapantala supana bakoma kobenga yango mbala boni bakobenga osemeki so, ngai nanga bapantalon nanga mwa basupana nalataka so nalati yango kaka na bimi ah, mbala boni bakobenga osemeki babosani na marke nango marke nango ekomi mbala boni bakobenga osemeki donc esali plafond siko yoka eloko yango yango mbala nalobi oyebi riske wana bozwaki wana mpo normalement moto alingaka azala na basemeki ebele mpo aliaka balar sere eh, bajo bayaka ole koto ole koto me bino boye bodenonse banoko ebele babaya ah yango bagene oyo makambo nini baye nango boye mais naoyebisa bino nzembo wana carton plein parceke nanga na boule Boule wana eyelaka bino ndenge nini? Nani moto ayaka na idee wana? Et puis idee yango eyaka na moi na butu? Bokutanaki na yeyoma nini? Baboyaki bino quelque part? Okenda koluka momi okutani mwa vie mwa depute afandi kuna? Ezalaki nini en fait? Nangi nayebaka. Financer, mais est-ce que ba botama mbamo ba père to pe ba zale no bilenge? Eh, ne me provoquez pas. Ezalaki na ba ba nzembo ba ba nzembo ebele soki 50 to to beta ba ba nzembo na tu ezo ezo biso 3 ans ba nzembo esila. Après ce que to to bandi na palais eloko sala ya te. Kovanda na palais kuna kobeta ba jeux ko dame na place to tovanda boye eloko osalela te to toko boule pe eloko moko boye na vandi na na phone na sola na na mani on tana ko mo producteur na biso tu na sola na mani c'est que ko zala ba idée moto pesa nga genre thème to nini nini tout euh o pesa nga ipona na posa yo koma mais na minute na na idée ya ya ya eloko nito Toko komela nde heure na na nde heure to soli na na mani atindi ba bati to zope 50 atindi ba titre bele bele bele bele bele ko ko ko ko bendenga deno ko nzembo ya Franco elo mo alba ngembala boni ba benga osemeki na republique parce que heure na moni yango c'est pas ya mani atindi linga sasa esprit mika na ngo tobi ke à partir à partir siko to to ba travailler na projet nde pe to to to to travailler na ngo ekomi ba ba idee muke muke muke muke ti nzembo esila et tout na na na idee na biso ezalaki nzembo kutu mo mo faki ezala ya obatama tona na kutu abimisa ngo te po epa na biso mutu andoyoka ngo te pena nzembo nzembo ezalaka idee yaki tobi ya tozongisa biso ba un un un et tout na ndenge ambiance mais jour ebima na makambo esala ti lelo biso mo eka mosala biso ezalaki nzembo ezalaki na kati ya projet te ezalaki kutu te On dirait ekendaka mbala moko on dirait ba pique pas batu mutu yo otuni kaka motuna mais on dirait batu mosusu bazozwa yango lokola ba accusation or c'est juste une question mais batu mosusu bamona yango nde comme ba accusation neti eloko boya kobakisa oyo penza ba epesaki penza ke aah bango bazo accuse batu nini tosali te meme nga moko nabe omoni omoni bajaka baquestion meme nga moko mpe na hmm. ntango nayokaki question oyo ngai abi ah question yango ndire botuni ngai ngai abi mais fale bakanga rebo batiki rebo baye baleki na rebo bango bana matete rebo aka mwana matete eh, donc baquestion na bino hmm. emo ebimaka baakisation est ce que Mais sikoyo basi nionso baza mabe yo oza kaka bien bon okoma na otikala na mwasi moko nini tosali te eza na ba esprit moko ya bongo eza te na ba esprit moko te ya ya ya ya soki pe nini eza motuna après oyebi eloko mosusu eloko mosusu ebisi moto ke soki exemple ovandi na moninga na yo na kati ya bato Bozo poser ba questions oyo il fallait ba mikolo ba poser et que ba mikolo ba poser ba questions wana te et vous vous prenez le role là est ce que age na bino ezo ezo nde bo bino mo bo mona na yebi te peut-être nga na ko loba nga na mona neti jeune age na bino par rapport ya makambo bo poser na mesa peut-être ezo ezo tia bino défaut neti oh il fallait pas ba pecho na meka nde na kin ba solola ah il fallait pas ba pecho na ba loba bongo il fallait musu grand prêtre mo bo neti Yo so ozui nzela osala ben sala ngo yateke tomiso lokola ba mibali lokola soki pe biso nde ba elombe soki pe ba supe ndeni te eza realite po biso to vivaka to biso ne pas tomi nobela biso tolobi te nani akoloba yango biso mo tozwa risque wana ya koloba ngo Mais nayebi ye sikoyo neti ba artistes mosusu na Congo tango bamonaka bino tango bokutanaka na ba na ba milieu ya ndule ya artistique bayebi ke bobeta miziki boza makasi bango ba artistes balobaka na bino nini ba artistes ba ndeko na bino mosusu ba musiciens eloko nini Te- eloko nini balo- bayebisaka bino ba ba misusu ezalaka juste ba, ba felicitation mais yo oyebi kaka par rapport ya felicitation mais na kundulu Mwana mayi ao nyonga. Malgre bo betaka bino po bino bo betaka biloko na bino hein musique na bino eza neti heure moko na yokaka yango neti ba rnb na yokaka yango lokola heure moko ekotaka rap on dirait ba ba musique moko boye ewuti pe ailleurs hein. Tosalaka musique biso tosalaka musique ndule. Batu pe ba bina ka ba toki. na ba concert na bino eyindaka mbala boni ba bengo mbala boni ba bengo semeki malembe na bien malembe kasi malembe papa papa eh. na bien eh. omoni bato heure moko baconfondaka biso tosalaka mm. ndule tosalaka musique mpo mm. bakote mosusu na bato badécouvrir bakote mosusu na biso te mais ozobima Sese Seko avant avant avant le 8 juillet. Sese Seko Sese Seko Seko Zoya. Ah, Sese Seko Zoya Makalake. Mais na na na ngina tuna Sese Seko ah. Zoya. Tant bato bayokaka MPR na ba couleur arc-en-ciel obino bozanga na parce que couleur arc-en-ciel ya drapeau MPR eza couleur ya paix en fait. Ah na nenga mm. poto couleur arc-en-ciel eza pona peace and love hein. ya bato ya ya monde ya peace and love donc ngai nakozwaka yango bongo mais bato mosusu bamonaka yango na miso ya mouvement populaire de la révolution oyo ya impere et puis ntango boobeta banzembu ezala bateni ere mona ndenge babakos bien ke yango nde lelo na basupana mais ntango boya su na sesesoko ndenge bookata mobutu en morceau morceau mobutu Tupa na bino aza nani? A representaka nini? Mobutu Sese Seko, Kukungwendu. Après Sese Seko na si tokozwa Kukungwendu. Ah, Nayebi te. te. Omoni Eh. Mobutu aza nani temps mpo na bino? ya to- tozwi ba temps fort ya pays na biso. Ah, Enfin, juste c'est le le temps temps, fort. le temps fort. Ouais, le temps fort ya, ya pays na biso. Okay. Tosangisi yango na oyo eza lelo na oyo ya biso nde esali MPR. Eza kaka Mobutu te parce que so oke na, na mesana omona grand prêtre Tabule aza na kati omona so oke epoque so oke na ozongi na na semeki eh? je contre malem mube semeki omona Franco aza na kati King Kester aza na kati omona donc tozolobela temps fort de epoque na biso pena santiki na pezaki pena trop makasi Mm. na makambo tu na bale bandaye baza osanzi ke no na ndule ba kinkestere mene ya ba, ba, ba franco baza ba papa wemba baza ba do ba grand prêtre baza donc c'est le moment ezaki moment pena fort ya pays na biso yango omona tozobeta sete mpe esili mpe nanu te esili te mpe nanu te esili mpe nanu te Soki isololi ah oyo eleyi son. Soki obi ah otabuke mais lelo ezala su te. Lelo ba kituba ba ba ba ba motambola na eloko moko kaka. Soki eza ke oye lelo olingi obima na eloko wana osala eloko te oyungana na eloko moko. Seko na biso e e elakisi te Mobutu te. Eza idee oyo euti epa Mobutu mais ya biso eza elakisi Mobutu te. Elakisi libela na libela biso lelo tolobi tokokufa. Ah lingala vraiment ko Calendrier eza wana tournee europeen ekozala mais oyo biso tozela na capitale ya ndule capitale ya ndule capitale ya mode mpo na explike mpr eza groupe moko kote mpe style oyo tobengaka design bana mama na design bato baoya mpo batala badesign oyo bokomemela bango ngai naosenga bino kutu na part na ngai Boyela nga pena bakos oyo ba tonga pena pa ba pajos tai. Boluka pena oyebi ba tailleur oyo ya coin ya matete wana. Pajos tai pena boya eh nako tinda ba mesure donc po yango nako lata na ndula na banda bido. Eh ba pajos tai pena oyo baka munu mesure. Ya ba mama na bakos ya maboko mikuse nge pinga ka semba. Rock and roll. Eh yango wana nde oyo nga na kolinga mana telema na ngo na ndule wana ya Sigal. Mais Eloko moko esalami awa na, na mikili po ntango bobimisaki nini tosali te baadoptaki hmm. bino oyo oyokaka na tous les congolais sans unanimité donc o oh, exception moko boye baboyi te tout le monde était d'accord tout le monde bandimaki nzembo wana bien que bamisusu bacomprenaki ba yango nano te nde na utaka oyebisa bino tout à l'heure ke baquestion ba, ba, ba na bino ebimaka neti Donc nga nazuli bino bango ya mubimba ya kupia donc ya mubesu bazali awa donc botia mitema bo partager parce que tokomi na lisolo ya le 8 juillet le 8 juillet okay. oyo batu tu baozela donc première semaine ya vacances na mindele baozela concert wana ezaka concert ya bakobo te et puis sigal eza basale mythique na ndenge ya paris Na ndenge ya Paris po sala na bo beta na yebi te bo il faut bo lala ka ma bo priya la ngo deja po eza ba salle mm -hmm. moko euh, ba Edith Piaf ba beta kuna ba Johnny Hallyday ba Eddie Mitchell donc ba star tout ya mboko ba regna ba beta kuna ba Vanessa Paradis ba donc eza na mutu to akoloba ke abeta na Sigal te yoka kaka la Sigal et la fourmi po nga la Sigal na yebaki nga na texte moto tanga la Sigal et la fourmi hein en tout cas bo bolimbisi mike 2 minutes na ozonga Eh, ya pas de souci. Sikoyo lisolo la cigale et la fourmi tokomi na la cigale et le impère le 8 juillet. o comprendre la cigale et le impère le 8 juillet. Première semaine ya vacances nga na olinga osala nanu mwa annonce moko ya kimia mpo eza na bato mosusu balingi bazwa concert na bino lokola occasion ya koya kobimisa ba paquets na bango ya koya kokotisa confusion parce que bazo linga bazwa bino na confusion oyo balobaka bayini bakokoma bafana bafana bakoma bayini bafanatiki na bino bazalaki lobi ntango bosalaki nini tosali te bamisu bangi bakoma bayini me ngai nalingi le 8 juillet wana eza lisolo ya la cigale et le mhm. impère donc l'impère na public le impère eza première semaine première week-end ya vacances bopesa message mhm. moko oyo otya kimia na mitema bato bapublike na bino baza partout baolinga baya concert wana donc bosala appel na bango kua donc Mot moko ya ya bino oyo ezo bima na bino bo expliquer bango concert wana eza nini pourquoi vous voulez faire cette concert là eloko ni bo memela bango ambiance ni besoin non message ni besoin la bango surtout message omoni nga na nga toza biso ba karateka te toza biso ba boxer te toza ba nduleman donc eloko oyo tokokabola na bango eza ndule Tobanda na bango banda kala baza ko soutenir biso wana ezaki na ba page na biso na YouTube na biso tu vois mm. donc ba soutena biso depuis étape wana tokomi na étape oyo tokosenga bango susu plus de soutien tomonana parce que déjà euh, déjà mm. na ba na ba euh, na ba réseau baza déjà déclaré baza doit réclamer ah, mpo nini impere bobeta awa ah, te mpo nini impere bobeta na france te bamisusu bobeta na maroc te bamisusu bobeta na canada te donc eza occasion monene oyo tokopartage na bango esengo donc message oyo tokomemela bango eza juste que le 8 juillet oyo ayebani ke aza congolais to aza ekolo mosusu oyo ayebaki aza africain oyo ayebi ke non aza fan ya impr ya ebandeli ntina eta mpo tokomi eza vraiment moment ya kopesa max de force tosangana tomonana biso nyonso le 8 juillet topartage moment wana esalaka bien omona tomesani deja biso kobeta deja tobeta ba lubumbashi ba carton ba kisangani ba carton ba goma ba carton donc tobeta pena pays pena ozandi ke non brazzaville tobeta pena ba carton esalaka mpe bien komona bandeko na biso oyo baza mosika talaka place tozowuta yo moko toloba yango na émission awa ke kine ya vraiment loin parce que bandeko place bazowuta donc na place bazokende donc ya vraiment mama na loin donc soutien na, na bango ekozala jour wana tomonana eloko wa te eloko wabanga ya te tobotama deja oyo ekoya eya donc tokutana le 8 juillet na la cigale donc topesa makambo donc message mpena yango wana tokutana le 8 juillet balanda gauche droite te to makambo ezokende bo te le 8 juillet date eza mpena kale rendez-vous yango wana mpena mpr epesi bayike tokutana le 8 juillet topesa pena makambo esala pena grand bien esala mama na bien reseau ezombrouye biso reseau reseau reseau reseau tala bandoki bangi bakotaka le message importe bangi okotaamakambo epesaka bakanda yango botya bakere eya message mo très important zela nao batya mitema batya nao mitema na biya yuma eza très important Zela nao batia mitema po ba ndoki ba ndio take tango bondo pesa message oyebi ke ba diongo po ba diongo pe baya poto baza na réseaux sociaux zela nao batia na mettez le cœur na ebele bato boza bato ya le 8 juillet bato ya le 8 juillet nalobi Allemagne Belgique Angleterre euh, wapi mboko mosusu ni bana Turquie bana Espagne euh, bana Autriche Eva Moiri Mobiliser Autriche eh, Tigana Zureta, Paris appelle Bruxelles, Bruxelles appelle Paris. Boya delegation na biso le 8 juillet, boya kolakisa soutien. Bana mai baali awa donc baza koya et de, de toutes les façons bakoya déjà avant le 8 wana bokomona bango bakopesa date mais mm -hmm. nao baker mpo bolakisa vraimen ke boza na bango bopartage mpe video makasi bino mo bosantile baopesa message bandoki bakoti mm -hmm. baetouffe réseau mais eloko na osenga kaka message wana lokola ekotaki na mbugema obandela yango lisusu comme mpe mwana mai mpe aye comme ça message e bopesa message ma de ok bon me, message ya monene eza ke date mm. epesami déjà le 8 Donc, juillet le 8 juillet ouverture ya masolo na europe bandeko baike Hum. Omona baike oyo ba banda na MPR depuis le debut soutien na musika na ba bazui MPR na kati kati donc tokutana biso nyonso vraiment le 8 juillet to partager ya vraiment moment moko ya gayara ya pena moment ya kosakana te Ya moment oyo bayike bakolakisa pena bolingo oyo bazala nango envers biso, biso tokolakisa bango bolingo oyo tozala nango envers bango. Omona? En tout cas, nga message nako pesa eza que le 8 juillet tomonana. Tomonana. Soki mutu a signaler nanu masa na ye te, a signaler dejà masa na ye. Nayebi que no ba pays nionso ya nzinga nzinga ya France ezala musika. Tokutana wana le 8 juillet. Nga message nako pesa yango wana. A part yango, a part ma molimo alobi nga na ye na lakisa eloko mosusu par rapport mpeza ya ya nini ya ya ya 8 juillet wana. Hum. So, so, so, so obengi ndeko na yo, soki oza na likambo na ndeko na yo, omoni ko traite yango na ndeko nao na mosika te este omonana na ndeko no ko traite yango na ye mm -hmm. epuis o traite yango na ndeko nao na mafinga te na mosika polaki soki soki obenga moto na ndeko nao ndeko nao baba biso oyo tokoli na nde yuma bene bande na matete na basite toyebi te nde basala différence ya amour ya famille na ya, ya ami epai na biso ezalaka te biso kolima ouais. ma toza na lipa akatani na yo bokatani mm -hmm. mama ya lobo banini somo trop aza na elamba na mibale ye alati moko yo mpe olati ya ye moko mudiungu voilà voilà mudiungu voilà eza eza eza na ndenge mwa bongo Ndeko na yo pena oyo obenga ndeko na yo eko zala te omoni ndeko na yo na mabe moko boye o banda ko fingela ye na musika po mais après o benga ye ndeko na yo non olingi ndeko na yo a change ndeko na yo soki alingi a change ko benga ye ndeko eloko osali na sepeli na ngo te yo omoni ndenge nini eza na ba idee choc ya ba idee nde esalaka que mboka ezala mboka famille ezala famille amitier etikala amitier eza te na mosika nde nini biso tosenga bandeko na biso tout force ya ya amour eleki force ya makambo nyonso force ya bolingo eleki force ya mambo nyonso le 8 juin ezaka ezaka te eloko moto oya tobeti tokiti te eza mama na fete eza pena fete ya musique ya mboka na biso ezongi biso omona bavideo bajeune mo baboti bacameroun banigeria baboyana baosa makambo kuma mama baosa na scène na biso tosala ya biso eleki ya bango mais omona bandeko na bango tomona ngo na bango drapeau ya mboka na bango nde ekeli liboso biso tobetaka mais bino boleki bana boy boleki bana boy ba davido wana boleki bango oh maintenant c'est une vérité nabia bana boy wana ba davido ba whisky bakenda ba amerique bino na bokete mais talas pe bopesa boleki bango te yango eloko tobandi oloba biso obetaka live eteke moto ayembelo na nsima ya rideau biso tobosaka bongo eza eza héritage ya ba grand père na biso tozwi ya ba ya ba ba franco ya ba ya ba tabule ti lelo ba ba biso lelo toza mais omona ke musique na bango eke liboso makasi par rapport ya biso po ani biso to tosi motema mabe totie liboso après topesa ngo bakomba topesa ngo bakombo ya ndenge nyonso bandeko na biso oyo babana mposa rdc ke liboso na badomaine nyonso na bale na na na na na combat na ba na ba nyonso en tout cas grand respect pour na bino grand respect pour na bino mais po mambo ebongwana nde tokanisa po tobanda obongwana biso moko obongwana nde nini ero omoni ke likambo ya ndeko no oza nango okofingi na ndenge ya mosika te po monana nyonso ola naye bandeko to ya paris jour toyaleli topesa date topesa date toana kosa tomonana tosola na bino sigal wana Mundele asala yango kaka te po na ba ndeko ya mosika bayaka ba betaka te sika longwa pe esalamama po na biso ba zairois biso pe toyaka wana to betaka eza kaka te to ndomona yango na mosika te nde nde so to na na posa ya changer to ba idee ya opesa na biso nde to boye cerveau eza eza nango ya opesi ide ya nzembo non ngai nalingi par rapport makambo nde ezokendele ngai naza na ide ya nzembo ndenge napesa tele eya lisolo ngai MPR nde eza boye toi na arme mosusu te mambo esama na est biso totomona mais toi na tosimbaka mandoki te arme na biso yango na mongongo arme na biso cerveau na biso papier na biki tokoma nzembo nanga natuna bokoya bokoya paris quand mpo conseil eza le 8 juillet mpo nayebi te soki bobongisi ba conférence de presse mpo bajournaliste mosusu mpe bamona bino bamituna etunama Public baya ko po public pe ya Paris balingaka koyamba ba mission ba o bango ba docta na yebi ke so bo pesi okay. date public yo azwa bino na aéroport comme ba héros na bango po boza ba héros ah. na place oyo ba misusu bakoka te bino botya mutu oyo katya mutu okay. bakata botya mitu hmm. yango tolingi public eya jour yango ya koyamba bino na aéroport po comme eza nango ya kobombana te eza makambo bokoya mikili Kalash criminel akozala wana Youssoufa ye kutu donc depuis depuis l'époque mm -hmm. namoni ka bozaka na bana poto eh. bino circuit na bino ezaka bana poto eh. Eh, après eux dépendre eza kambo art eza kambo art na bino nde bosalela yango quoi ya ndule eh, em so moni ke balani Comment bato moko baa na kini mais mentalite bato ya poto bizarre bo réfléchir neti bato ya poto bavance wana euti wapi baekole botanga banciki nini eza bauniversitaire indusa kaka mais indusa yango ya différent mais totanga pesi Eh, mingi eh. Ah, ngai, eh. Zozona Yuma, balobi la cigale et le impère, bozwa bango le 8 juillet, bazala na biso awa na Paris, concert ya